आज आमचा मेघालय ट्रिपचा डे फाय आहे आज आम्ही साईमिका रिसॉर्टमधनं चेकआउट करून शिलाँगला जाणार आहोत आणि चेरापुंजी साईट सीन करणार आहोत तर चला मग आपण डे फाय सुरू करूया हॉटेलवरून निघाल्यावर आम्ही सगळ्यात पहिले नॉकालिकाई फॉल्स बघणार आहोत तर हॉटेलहून या नॉकालिकाई फॉल्सचं अंतर साधारण सहा ते सात किलोमीटर आहे आणि आम्हाला इथे पोचायला फक्त वीस पंचवीस मिनिटं लागली आणि जातानाचा रस्ता अतिशय सुंदर आहे बघण्यासारखा आहे आम्ही हा ड्राईव्ह एन्जॉय केला इथे एंट्रन्सला अशी भरपूर दुकानं आहेत जिथे तुम्ही वेगवेगळ्या गिफ्ट आयटम्स खरेदी करू शकता आणि मसाल्याचे पदार्थही मिळतात ही जागा अतिशय सुंदर आहे आम्ही खूप एन्जॉय केलं या फॉल्सचं नाव नवकालिकाई काळ आहे याच्या मागे एक खूप सॅड स्टोरी आहे जी इंटरनेटवर चेक केल्यावरती तुम्हालाही वाचायला मिळेल ती एवढी सॅड आहे की मी ती इथे सांगू शकत नाही पण हे हा वॉटरफॉल अतिशय सुंदर आहे बघण्यासारखा आहे अतिशय प्लेझंट आणि सुंदर वातावरण होतं जरूर बघायला जा स्किप करू नका इथे एक गंमतशीर झाड आम्ही बघितलं आपण पायनॅपल जमिनीत बघतो की नाही पायनॅपल जमिनीत येतं ना तर इथे एक झाड होतं ज्याच्या फांद्यांना पायनॅपलसारखी फळं लागलेली होती सेम पायनॅपलसारखीच फळं होती ते काय झाड आहे ते मला कळलं नाही पण फार गंमतशीर होतं इथे ना असे बांबूचे ट्रे बांबूचे कप पण आहेत हे काय आहे is you cook something in this What? Water. Butter you can keep water in this tray पण आहेत छान आहे आणि हे काय बांबूची बाटली बांबूची लंबी बाटली छान सगळे दालचिनीचे मोठ्या मोठ्या काड्या आहेत आहेत दालचिनी पेपर है दालचीनी से छोटे बड़े बंदिर वाला ये किती किलो आणि ये थर्टी थर्टी हम्म, छान आहे दालचिनी कमालपत्र आपण बाय करू शकतो हम्म, गुड वन आपण इथे घेऊया आम्ही ते पीनट्स ओके आणि असं प्युअर हनी पण मिळतं वेगळ्या वेगळ्या बॉटलमध्ये पण ते असं वन तुम्ही हळद खरेदी करू शकता हळदी बहुत तर असंच भेटू या पुढच्या भागामध्ये तोपर्यंत माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा लाईक करा शेअर करा आणि हो बेलायकॉनही दाबा म्हणजे ज्या ज्यावेळी मी असे छान छान व्हिडिओज पोस्ट करीन तुम्हाला त्याचं लगेच नोटिफिकेशन मिळेल थँक्यू